ပေါ်မှာရှိနေပြီသေပြီလေပေါ်မှာပေါ်ပြီလေအပေါ်မှာကျွန်တော်တက်လာအပေါ်အပေါ်မှာရောက်နေပြီကောင်ကအဲ့တော့ကွာမအရှိလည်းတူလည်းမဆုံးခင်းတာတူလည်းဒီကမှာကိုင်းဟုတ်တယ်ဘေးရအကောင်လည်းပြန်မကြောက်တော့မဘူးနဲ့မဘူးနဲ့အကောင်လည်းပြန်မကြောက်เอ้ยอ่ะเลยฮัลโหลฮัลโหลจริงๆอ่ะบ่บ่พี่จริงๆอ่ะบ่พี่จริงๆอ่ะပြောบ่พี่จริงๆอ่ะโตอ่ะกะละกะละ နော်အဘိကျနာအောက်ကနေတော့ပြန်အင်းကျနာလားကိုပဲကိုအတန်တော်ထောက်မလာတော့ဘာလို့နိုင်ပဲဘာမလို့အဲ့ကလိုက်ကိုပဲကြောက်နေ老公，我发了。 พี่พี่พี่พี่อ่อยมามามีเรื่องยิงเลยหรอเออบุกกันไม่ได้ยิงเลยออกมาอะไรอ๋อเดี๋ยวเลยไม่ได้ยิงเลยห้องจะรถตีเยอะเลยเลยจะรถเลยไอ้นี่ดูดูเลยจะรถเพย์ยาดูเลยไปห้องเลยหนูอาเจ 幫你收嘢。マークに向かって。Ngao cho nó mà chi qua. Ni à, là chúng ta vào à. Ha. Qua được mà xem biết là có đủ tiền nó đi đi. Anh kia đây, anh kia đây, kia đây. Kia đây, kia đây. Yeah, yeah. ဘောနေဘာဘိတို့ဘာလက်တင်လာထုတ်နေတာအမှန်ကန်မှန်ကန်တက်လာပါရချက် Thank you အမောင်ပိုင်ဆောင်ဆိုဒီဟောလေစောပေါ့အခြေခြေတကြနေတကြနေ Thank you ဒီဘောရင်အပင်ညာတီးပေါ့ပင်ညာတီးမှာနော်ဖောင်ရဲ့မင်းကပေါ့ပင်ညာတီးမှာပြောပြီ တီးတော့တယောက်နဲ့ဒီဘန်ဒီတော့တယောက်သေးတယ်တီးတော့တယောက်သေးကစားတာဟုတ်အေးမချမချမချမချမချရေအပေါ်ပြန်ကြည့်ရတတတတတော့တခုပြောမယ်အပေါ်ပြန်ကြည့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေ I got supplies လက်ပြူကြည့်လက်ပြူကြည့်လက်ပြူကြည့်လက်ပြူကြည့် 동아시 아 따비나 따비나 따비 가네 가네 따비 나니 야비 와해는 아 오늘 저 오늘 저 아시 너 라이기로 신 드라마 기대 에만 바기는 바기 à ngã kỹ quá à cậu sao quả để ngã lú mà tồn đi vậy à Bay, anh tôi đi bay mà. 아, 하셔 말하래 야. 야. Cani, cani lane, cani lane. Vienen, vienen, está vienen de pared. Oh, velo, velo, velo, velo, velo. Oh, la view qua. No caigo. Cái con con. Đúng rồi, tại nó kia vào rồi, tôi sẽ ra vào rồi. Need it, need it. ခေါင်းမဘောက်ကောင်လုံးနဲ့ဒီအောက်ကောင်နှစ်ကောင်ရေးပြရမယ်ငါတို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမရှိတော့ဟာလဲစီးသိန်းလာ56 56 56ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဟက်ရှော့အဲ့မှာဟက်ရှော့ပဲအဲ့မှာဟက်ရှော့ပဲဟာကားလာကျော်ကားလာကျော်ကားလာကျော်မလားကားလာကျော်မလားလာလာလာအပေါ်ခဏခဏခဏခဏငါဟီးတော့မယ်အဲ့ဒီရှက်အိမ်ချမယ်နော်ဒီနော်ဒီဒီဒီချမယ်လာလာလာမမမမမမပြမပြမအရမ thế sao là mình thế rồi thế rồi thế rồi thế rồi đấy đi rồi luôn rồi Ồ, ở đây à đi rồi lao đi đi rồi lao đi đi lao đi cái nào mà Shiva, Shiva, Shiva. Đang chơi bể gì? Làm đây, đây, đây, Shiva làm đó. Đâu mà làm? Đi sao kia này ngang luôn? 오바마 방아리마 방아리마. 나이 와 방에 꽝도면 와 방에 다음에 야 리와 샤오빈이야. 뭐 bro 왜라 제로. 루마 비기네라. 야. Thank you. Para de tu mano. Si tú no eres, si tú tôi này Si cái eres bị no, pero ahora cái con él, pangue. Thì nhớ là cho nó phăng cái, cho nó có cũng là anh ấy đâu khá là lại cùng nào á, anh? Chơi chơi nó lại cùng, chơi nó lại cùng nào. À là tôi nhớ nó bị mà làm bố. Tôi nhớ nó bị mà làm bố lại cùng nào. À chơi cho quy vai, quy vai mình ngoài à. Ê. hello bro. Cái gì này là, cái ပါလေးနေနေမေးဆောင်ကိုကိုကတော့ဟောဒီနားနဲ့အမီတော်တော်ရှင်းသွားပြီလားဟာအိပ်ပဲပြောတော့အိပ်ပဲပြောတော့မလားအိပ်ပဲငါတို့တောက်ကြိုင်နိုင်တယ်လာလာလာလာတော်အာဘင်းဘင်းဘင်းတို့ပေါင်နေပြီတော်တော်တော်လိုက်တော့မဆော့ပဲသွားပေါက်ခံတာပေါက်ခံတာကျွန်တော်ပေါက်ခဲ့ရကျွန်တော်ပေါက်ခဲ့ရဘယ်ကပါကြီးရှိရပါလဲပေါက်ခံတာ 啊，啥玩意呀？呀，到底说到飞的一起来呢，如果那一起起来，拉拉到那呀，追到没？追呀！进来，进来，进来，进来。没你啊！哎，别那当了。好了，我我路出不要，我没那ကားချပေးရအောင်။အဲကျွန်တော်ဒီမှာကားကား။ဟောကားပိုက်လားကားပိုက်ကားပိုက်သွားပါလား။ကားပိုက်။ကောင်းတဲ့ပြပါလေကောင်းမလဲတွေ့မှာပေါ့ဗျာ။ next စာရေး share ပေါ်သေးပါဘူးခင်ဗျ public နဲ့ share ပြီးဘာတော့ magic video နဲ့ share ပြီး share ပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော် magic မျိုးမရှိတော့ဘူးလားဟာဘာနေပဲဘာ line လေးချက်ချင်းကြည့်ကြရအောင်နော် line လေးကြောင်နေပါလိမ့်မယ်ဗျရှိမပြည့်နေရှိမပြည့်နေကျွဲတောင်းပါလားကျွဲကျွဲကျွဲကျွဲကျွဲကျွဲကျွဲကျွဲကျွဲကျွဲကျွဲကျွဲစပီးစပီးနဲ့ဟာဒီနာဒီမှာဒီနာဒီဒီနာဒီမှာရတာအော်စပီးနဲ့ခုံများတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဒီနာဒီမှာရက်လိုက်နေစပီးနဲ့ခုံများခုံမလား အာမော်မရှိနေပြီတေးပြီလေပေါ်မှာပေါ်ပြီလေအပေါ်မှာကျွန်တော်တက်လာအပေါ်အပေါ်မှာရောက်နေပြီတကောင်ကအဲ့တော့ညာတော့ဘူးညာတော့တက်တက်တက်တက်တက်ပုံဟာပုံတက်တာပုံပါတကောင်ရောက်နေပြီအီဗန်ကောင်နဲ့အီဗန်ကောင်နဲ့အီဗန်ကောင်နဲ့ရရရရပြကြပြကြရလားကျောရလွယ်တော့ဟောတော့ပြန်ကြရမလားလာလာလာဝိုင်ဝိုင်လီယိုလီယိုလီယိုပေါင်ခါကလေးလီယိုပေါင်ခါကလေးကျွဲတော့မကြတော့ ကျွဲဆိုရစားတာပေါ့အဲ့အဲ့အဲ့အပေါ်မှာဟောရှေ့တော့ဘာလဲအဲ့တော့ဒီရနော်အော်အော်အော်တော့နိုင်ရပြီပေါ့ကတော့နိုင်ရပြီဟောသိလိုက်တော့ငါလုံးမဖန်ခဲ့ခေါင်းတော့ပြီးတာတယ်ဘယ်အိမ်မှာကဲနေပြီအောက်မှာတွေ့တွေ့တွေ့ပဲ easy easy ဟဲ့ဝယ်ပဲခေါင်းတော့ပြီးတာမဘယ်ဘယ်အဲ့အရှိန်မှာကိုင်ရပဲအမအရှိန်လည်းတူလည်းမဆုံးခင်းတာတူလည်းဒီမှာကိုင်ဟုတ်ပြီဘယ်ရ ကောင်တွေပြန်မကြောက်တော့မဘူးနဲ့မဘူးနဲ့အဲ့ကောင်တွေပြန်မကြောက်အင်းရလေဟလာဘာလို့ကျင်တာပြောဘာဖြစ်ကျင်တာဘာဖြစ်ကျင်တာပြောဘာဖြစ်ကျင်တာတို့အဲ့ဒါကတယ်ကတယ်နော်ဘာဖြစ်ကျင်တာအောက်ကနေဟောပြန်အင်းကျင်တာလားသူ့တော့သွားဝါဒရာသူ့တော့အောက်ရိုက်ဗီယက်နမ်ဗီယက်နမ်ဆိုရင်လေတိုက်ချင်တယ်လေမရအောင်ဗီယက်နမ်ဗီယက်နမ်ဆိုရင်အော်တိုအော်တိုအဲရီယာလာတာလို့တနား75မိုင်လုံးနဲ့လာ easy တလား easy တော့ပြန်မကြောက်နွားတွေ event ကြောက်ရောပြန်ကြောက် event ကောင်တွေငါတို့တစ်ခါဖုတ်ပြီးသားလေ အဲ့ဒါလေလေးဝါရှိရလေးဝါရှိရချင်းနေတော့ချင်းနေတော့မလားလေခုံးနဲ့ပရင်းသွားမယ်ကြော်စရာရှိရင်တော့မကြော်နဲ့နော်ဟိုတဟိုတဟိုတနေ့ကဟိုလိုဟိုက်လို့ဖြစ်နေဦးမယ်ဟာလိုဟိုက်ဟိုက်ကချမ်းကြော်တာချမ်းမကြော်ဘူးငါတို့လက်ပွေသေးရောရဲ့အကွေးဘယ်လိုလဲကိုရိုတော့တော့ခက်တယ်ဟုတ်တယ်တို့အလူလိုက်ခံအဲဒါတော့ခေါ်လိုက်လားဖလက်ခေါ်လိုက်မရှိမမြင်ဘူး 那块那块，现在有没有关系的？好吧好吧，你要把你要把那裤衩搞哪里？你哟。啊！妈妈妈妈妈！进来进来进来进来进来！这这下面的这下面的这下面的！哎呀！这位高这高这位！啊！这边这边这边这边这边这边！啊！bro，那边那边那边那边 bro，那边那边嘛。哦，shit！哦哦，不懂嘞。那边我干不了。 Ha, ha. Oh, vale, voy a subir la mano. Sorry. Vale, tú sabes, mira, no quieres. Tú sabes, mira, güey. ¿Qué nada tiene? ¿Qué nada tiene? ¿Cómo? ¿Ven a mamá? Ah, no, ven a tiene. Ah, eh, eh, eh. ဘောပဲခေါင်းဘောခေါင်းဘောလေအားညာလေကိုဒီဘောကိုဒီဘောနေလာမှလည်းကြောက်တယ်နော်အဘောကပြုတ်သွားမှာဘောပေါ်တယ်လာမလာပါနဲ့ အပေါ်ရောအောက်ရောဒီထားနော်ဒီထားဒီနေဒီနေရာကြီးအပေါ်အပေါ်အပေါ်အပေါ်အပေါ်အပေါ်အပေါ်အကုန်ညက်မှာအပေါ်အကုန်ညက်မှာအေးဟာပါကီယာစောင်းရဲကိုမင်းလုံးဝမင်းလုံးဝကဲသာသားလုံးဝမင်းလုံးဝရွှေရွှေရွှေရွှေရွှေကဲသာသားပေါ့အာချက်ကန်တော့ရပါအာရโอเคอ่ะอ่ะๆแจ็คแกนแจ็คแกนเนี่ยเอาแจ็คแกนเนี่ยอ่ะอ่ะไม่พาจ้องมา

Ramdi, Ramdi, far away, ciao. Rohim me kya ishe bola bhai, ishara por hai, Rohim me kya por thank you. Oba. Nó nó có thể làm nó đi anh anh anh anh mới ta gì vậy mình tì lên. Hai ta cài hai mà mày ai mà dạ. Đi bây giờ đi bao à? mà. Mark に向かって。 ဘလိုတော့ပြင့်တော့ဘာလို့ဒီဘက်ကနေဘက်ရောက်သွားလဲဘလိုတော့ပြင့်နေရတော့ကောရောရေလက်ကြတယ်ရွှိတယ်ဟာရွှိတယ်ဟာရွှိတယ်အာမီနီနမတော့နောက်တဲ့စနိုက်ပါတလက်နဲ့ရွှိတယ်ဟာဟာအစနိုက်ပါလက်အဆောက်ရွယ်ဘူး တော့ပြတော့ပြတော့ပြတော့ဒီမှာဒီမှာအဲ့ပလေကနေကြတာညဘညဘညဘညဘညဘညဘအော်အောက်ကအာမရဲသွားပြီကွာပတ်ကောလောင်ဟိုနေအောင်ကျွန်တော်ကောက်ပြီးသွားပြီခုနတော့ကောက်အာလာပြီလာပြီပြီးလာပြီလာပြီရောက်ရေးဒဲကိုတက်လာရောက်ဆရာကြီးတွေလာမသိဘူးရကောင်းတယ်ဂျိုဒီလာမသိဘူးဂျိုဒီဂုတ်တွေလာမသိဘူးဂျိုဂျိုဂျီဂျီယိုအတီတော့မြင်ဂျီယိုအတီဂုတ်တွေလာမသိဘူး ကုတ်ကြီးလားမသိဘူးကျွန်တော်ကုတ်ကြီးလားမသိတက်လာပြီဟိုဒေတက်ကုတ်တွေဟာကုတ်တွေဟာကုတ်တွေဟာဒေတက်တာတကယ်ကိုကုတ်တွေဟာကုတ်တွေဟာကုတ်တွေဟာကျွန်တော်မက်ဆီမက်ဆီတော့လည်းလားမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ဂုတ်တွေတကယ် greatest of all time နေဟာတဲ့ပြစ်တက်လာတာဟာဗီယက်နမ်ရောဗီယက်နမ်နေတော့အာဗီယက်နမ်နေတော့ဟာလာရင်ကားရင်လာရင်လာရင်ကားစီးလာရင်ကားစီးလာရင်ဂုတ်တွေဂုတ်တွေလားမသိဘူးဂုတ်တွေဂုတ်တွေပိန်တက်တာတော့ ဆရာတကယ်နော်လုံးဝတကယ်စားတဲ့ဘဲတွေရပြီဟောတေးတရာရဟောဘဲတော့သွားဘဲတော့သွားအနာဘဲသုံးလားသုံးလားသုံးလားသုံးလားသုံးလားသုံးလားဒီလားဒီလားဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကထွက်ဘက်ကထွက်နေဒီဘက်ကထွက်ဟာအောက်ကတော့အောက်ကတော့အောက်ကတော့အပေါ်တက်မှာလားအပေါ်ပတ်မှာလားအောက်ကသွားအောက်ကအောက်ကသွားအောက်ကအောက်ကသွား ဟုတ်ကောင်မီနီနဲ့ကောင်မီနီနဲ့နော်မီနီနဲ့နော်マークに向かってဟောကောဟောကောဟောကောဟောကောဟောကောဟေးလာဟေးလာဟောကောမီနီနဲ့နော်မီနီနဲ့နော်စိတ်မုံကျွဲတယ်မုံကျွဲရတယ်ကျွဲရတယ်ရတယ်ရတယ်နံပါတ်4အမူကြီးရတယ်အဲ့ဒါကျွဲသူတို့ကစိတ်သူကတော့ဂုတ်တယ်စိတ်တယ်ဒီကဆောင်းကျန်းတယ်ဟိုကဒဲအီလာတော့ဟိုက no respect ပဲရ enemy ကိုဟိုကဒဲတက်တာတေရောအဲ့တေတဲ့အမေအာကုန်ကြီးအကုန်ကြီးကုန်ကြီးတေရောရမယ်ကုန်ကြီး ကြီးဖြစ်တက်လာအောက်ကအိမ်အောင်နေမင်းရရင်တော့ပဲနောက်အိမ်အောင်ဗီဒီယိုစကားကြည့်နေရတယ်လို့ပဲဟာဒါပဲတွေဗျာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးရတာကိုဖေးဆွမ်းရမယ်ကိုတာကာကြီးအဲဆွမ်းရဘယ်နောက်ကတော့ဟိုကခေါ်ခေါ်ရအောင်နောက်ပါနောက်ပါရောက်ရေ go go go နောက်တစ်ခေါက်လာဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ Oh, sure. အော်ရှော့အော်ရှော့ဟိုဟိုဘက်လက်ပြတ်သွားပြီလို့ဒီဘက်ကောင်လည်းမဟုတ်ဟိုဘက်ကအာအဲ့ဘက်ကလားဘယ်ဘက်တော့ဒီလိုမပြောဘူးကျွန်တော်ဟာမသိဘူး bro တောင်းအောင်လို့ဝိုင်းလိုက်ပြီဗျအဲ့ညာလေးဆောင်းဝတ်လိုက်တနိုင်32တောင်းအောင်လို့ဝိုင်းလိုက်ပြီဒီလိုကျွန်တော်မပြောဘူးဘယ်ဘက်ကလဲဆိုတော့တေချောင်းအာတောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ဆော်ပေးကြနော်တွင်းနေနေလေးနဲ့ပထမတစ်ကောင်ပထမတစ်ကောင်ဆော်ပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်တွင်းနေနေဆော်ပြီးနောက်တစ်ကောင်ထပ်ဆော်